Поехали. Я выйду вас, я выйду прямо сейчас. Не думайте, я не прощаю, я так вам скажу без на рассвете Я выйму вас по любви Кровать, синяк, туалет На всех континентах земли Я выйму в поле широкое как я выйду в море густом, Я выйду за реку, в лесу и на склоне кругом. Я знаю, вам надо ебаться, Я так вам скажу, не таясь, Что стоит лишь нам повстречаться, Мы счастье познаем тебя. Thank you. ведь как когда Процесс вашей ебли со мной, Как яблоко райского сада. Восток нам сует неземной, Я выебу вас очень скоро. Зачем, как мартышка, скакать? Зачем советуешься взором? Тащи меня сразу в кровать, Я выебу я Прямим море устал, Я был сзади сбоку, У лесу на склоне крутом. Я знаю, надо ебаться, Я так вам скажу, не таясь, Что стоит лишь нам встречаться, Несчастье познаем не глаз. Я вывоз обещаю, Я выйду прямо сейчас. А может, сперва выпьем чаю. Ой, блядь, убивают, а там... была такая разминочка, ребята, баллада, баллада про любовь.